soirée, comment tu te vois. Donc voici, hmm, voici, l'heure est là. L'heure est arrivée, je vais te montrer comment le portefeuille ça produit vraiment. C'est quelque chose très mystérieux et c'est bon pour l'évolution d'une personne dans la vie. Et chaque individu, sans l'argent, sans les moyens financiers, ne peut pas évoluer. Donc sans plus tarder, je te montre la réalité du Voici les éléments qui seront accompagnés. Ça, c'est le portefeuille. C'est mon portefeuille. Ça existe. Regarde bien l'intérieur. Il y a quelque chose, il n'y a rien. Donc, je vais fermer et déposer, tu verras. Tu verras que ça existe. Ça, c'est le portefeuille magique. Ça, c'est le portefeuille magique. Uganda Vous êtes là. Recevez nous et accorder ce qu'il faut fallait, ce qu'il fallait faire. tout ça, c'est pour montrer que vraiment que le portefeuille, c'est quelque chose de mystérieux. ça, c'est pour ton bien. Et dès que ça va produire, tu vas récompenser les divinités. Tu me comprends Et les héritiers vont se poursuivre. Donc voici, à nouveau. si il est déjà venu. Il est déjà venu. Donc, je vais passer à la réalité. Tu avais vu l'intérieur. Regarde. Ah, c'est fini. C'est rien que des billets de banque, hein, mon fils. C'est rien que des billets de banque. Ça va te conduire. Et tu seras étonné de mon travail. C'est comme ça aussi. Je plein des fils que j'ai satisfaits. Je t'ai bien dit. prends fils qui m'ont satisfait. Ça, c'est un petit travail pour Ce n'est pas des faux billets. Des billets de banque. C'est des vrais billets qui vont te produire. Rien que des vrais billets. Tu sais, bien, tu regarde. Moi, je ne mange jamais. Je ne mange jamais. On travaille ça donc. Hmm. Tu vois. Je ne mange jamais. Regarde. Tu avais parlé des billets de 5 Tu as vu 9 Alter. Jetzt geht's in Alter. Jetzt geht's in Alter.